sebelum tu nak tanya itu tai lalat ketik orang. <laughs> Biasanya anak aku tu memang banyak gusi daripada gigi ya. Kau pergi dah ya? Aku ingatkan rumah kosong. Kau dah mati mana boleh tahu. Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekan Oke setelah beberapa hari ini kita mereaksi video pengetahuan gitu ya dan sekarang kita akan ngakak lagi cuy ya ini nggak ada requestan dari teman-teman juga karena ini sebuah video yang menurut saya itu rutinitas juga dalam konten NDTK ini cuy ya yang mana kita akan mereaksi lawakan dari Jeb yang berbeda dari lawakan Jeb kali ini itu adalah dia di sini uh, seakan-akan bisa dibilang ber kolaborasi bisa juga dibilang ya, memang dia spesial untuk membuat seseorang tertawa gitu ya. Saya nggak tahu membahasakannya seperti apa cuy ya. Di sini itu tertulis lawak Jeb sepatu bersama Afifa. Itu yang membuat saya penasaran cuy. E, video ini tiba-tiba aja muncul di beranda saya cuy, beranda YouTube saya dan saya langsung tiba-tiba wah daripada saya tengok saja mending saya react juga cuy ya di sini saya mendapatkan dua video sama ya sama saya nggak tahu cuy ini video yang sama atau enggak tapi di sini saya mendapatkan dua video yang judulnya itu hampir sama yang judulnya hampir sama cuy ya lawak jeb bersama dengan Afifa Oke daripada kita berlama-lama lagi cuy jom kita ngakak sama-sama Oke cuy, di sini saya langsung aja download videonya cuy. Takutnya uh, jaringan jelek gitu ya. Nanti kita lihat tiba-tiba putus gitu ya. Oke, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy. tiga, dua, satu. Kan Sebelum tu nak tanya itu taik lalat ke taik orang? <laughs> Memang banyak gusi daripada gigi ya. <laughs> itu perempuan ngaku. yang mana sih Afifa ini ini perempuan <laughs> yang ngakak gitu ya. oh baru intro sih ya baru permulaan ya Pak Dis kamu udah balik nak iya Pak saya Wah. saya sumpah cuy saya belum pernah tengok yang ini cuy oh Alpuasa ini cuy ya 2020 Alpuasa waduh bagi orang yang punya linknya uh, full gitu ya bisa kirimkan saya cuy ya biar saya tengok juga gitu ya saya belum tengok yang ini cuy dah balik pada <laughs> ya tak sangka kamu lama tak jumpa cantik handbag hmm, cantik handbag tak tiga hari lepas <laughs> Handbagnya uh, jam Mak saya datang Katanya nak ambil barang ni Cantiknya uh, Jadi Tapi Tapi mak Mak ayah saya tak datang Tiga hari lepas Tapi saya, saya hari ni tak ada Sabar sikit Din yeah. Bagi Pak Dari jelaskan pada Budin kenapa Pak Riz? kenapa Pak Riz? Dalam perjalanan, orang kemalangan, Budin. Oh. Meninggal. Astagfirullahaladzim. Dia kemalangan dengan belalang. <laughs> belalang. Kok belalang sih? Mak ayah kamu kan kalau melawat kamu naik motor. Ya tak. Hari itu pula dia lupa pasang visor. Jadi masa dia tengah bawa belalang tu masuk-masuk tak nampak, tak nampak-nampak terentam batu. Kak kampung kita gara-gara belalang ya. Budin, kamu nak jumpa tak belalang yang melanggar kat kampung? Pak Deris pergi masa tengok kematian tu. Kamu jumpa tak? Ini bas belalang. Aku tunjukkan pada kamu. Aduh. Bila Pak Daya sampai? <laughs> Ini warung aku. <laughs> kamu ah, yang tak dapat tu, kamu pergi kat mana, kilang-kilang mana yang kamu cuba? Ke Kejora Holding tadi. <laughs> Untuk jawatan apa? Uh, General Manager. Biar title tu besar, gaji sikit tak apa. Saya tak ada masalah saya cakap saya buka tadi basic 300 saya on. <laughs> Kalau macam gini punya pattern, hmm. tak ada rekod jenayah pun tak dapat rasa je ni. <laughs> Yang kamu minta tu general manager. Kalau kau dekat sini, Kursi tak boleh. Dia duduk tak Kita ni orang Melayu tak, berbudi macam, bahasa. Macam, eh, ha? <laughs> Kamu. Tak. Allah. tak kena main DJ. duduk. Bang, buka lah, lah Siapa sih ni? Siapa sih namanya ni? Men ya, man, man. Man. Tapi satu organ je saya tak saya tak derma. Apa dia? Hati, sebab hati ni milik awak seorang. Asik sekali, pick up line Ini kali ya? Saya, boleh tak kita duduk sekali, boleh tak? Uh, ah, kecil, Kalau dekat sini tak boleh, tak apa. Kita duduk atas pelamin je ni. Asik. Ini kali ya perempuan itu? Ya? Oh ini Afifa. Tunggu tunggu tunggu kita lihat sini eh. Ada menjelaskan ini Afifa ya. Ini <laughs> Afifa Nasir. Oke. Okay. Hey, sampai. Kesihatan Pak Deris macam mana? Macam mana? Kencing manis macam mana dah okey? Oh, nampaknya dah tak berapa manis dah. Ya, oh. tak berapa manis. Sampai tak ada sangat saya keluar terpaksa tutup pakai boxer. <laughs> Macam mana lilit boxer? Ah, tak apa. Bila saya dah pakai, saya rasa udara tu lagi tak sehat daripada udara yang... Betul, tak boleh. Tinggal yang capang tu. Okey, tinggal yang ah, ah. capang tu. Masuk je. Macam ni. Haa, macam ah. Oh. Aduh, dah pakai muka pula hilang. Mana satu? <laughs> Oh pendek itu yang nama Nur. Yeah. Tak, panjang Nur. <laughs> panjang Nur, Nur ya. Kalau tengok gaya macam kerja bengkel ni. Eh, Sama lah saya pun ada misi saya juga. Misi apa tu? Azik, ikan planet. Misi saya untuk mendapatkan cinta awak lah. Ha. ha. Awak ada bayar kan? Um, utang juga. Muka cantik utang. <laughs> Okey, bye. Waalaikumsalam. Ah. Belum tu nak tanya, an anak je tok je? Kalau boleh tak nak mengaku tapi dah memang <laughs> anak tu. Siapa nama tu? Oscar, Oscar. Oscar, Oscar. Lucu ni. kelakar ni perempuan ni. Ah, mungkin tingkat bawah saya pergi kejap ya. ya, ya. <laughs> Nak, bibir jangan melangkah sangat. <laughs> kelakar ni. Sebab takut orang ingat ikan flower horn. <laughs> Lah. Pusing lah, duduklah betul-betul. Jangan nak pusing tak nak. Eh? Pusing, pusing, pusing. Ah, sebab kita keliru mana depan, mana belakang tu yang... Ah. sebelum tu nak tanya, itu tak ilang nak ketik orang. Biasa ni. Anak aku tu. Memang banyak gusi daripada gigi ya. Sebab orang masjid ni tak ramai dia pun dah mati dua orang. <laughs> Itu kita minta tolong tu, uh, tu. <laughs> kita minta tolong turunkan towel atas kepala tu. Astaga. Bukan towel. Itu memang oh. Bu, gua enggak enggak ngakak mas. Lawakannya cuy, ini ini ini perempuan gampang terhibur juga cuy. Dia hampir sama dengan saya cuy ya, gampang terhibur <laughs> terhibur ya berak tepi jalan mana nak mengaku. Ah. Tak, saya tak berak, saya tak berak. <laughs> saya tak ada berak. jangan nangis nak, jangan nangis nak. Keinjek, keinjek. Anak dia. Kau memang betul-betul dah insaf. Tapi aku ni yang bodoh. Aku yang bodoh, aku yang bodoh, aku yang bodoh, aku yang bodoh. Aku yang bodoh, aku yang bodoh. Budi tahan, budi tahan, budi tolong. Dia. Aku ni Mau ditahan dia Marilah kita Membuang Yang keruh <laughs> Yang keruh Yang keruh Beginilah budak Apa ada pada paya Dalam tidak Tohor pun bukan hmm. Apa ada pada saya Saya tidak Majhor pun bukan <laughs> Okey, ah. Tunggu dulu cuy ini perut gue kayak kram gitu <laughs> ini kayak enggak berhenti ngakak gue cuy lihat ini oke tiga dua satu ah Ay, wow pink <laughs> hmm? Kalau betul awak bahagia, awak dah tak duduk sini, awak mesti dah kat dalam sekali. <laughs> kan? Ini, ini Afifa juga ya. Ini Afifa juga atau gimana sih? <laughs> Eh, saya bagi tahu abang saya tu walaupun saya tak suka dia, dia tetap orang. Awak jangan buat dia macam tanah liat tau. <laughs> Tunggu je, ini Afifa atau gimana sih? Tapi ju tapi judulnya di sini Afifa Nasir je. Bukalah. <laughs> Ya, jangan kau goyang. Abang bayar bila tu. Ya. Tapi ketawanya beda, Cik. Ha. Dulu masa saya jaga dia, dia tak pernah makan sirih. Abang tengok gigi dia merah, makan sirih. Abang tengok. ayah ada satu lagi tanah kat kota Damansara. Kenapa kota Damansara? Ah, tak ada. Dah, dah baik, dah okey. Asal tiba-tiba baik? Ha? Asal tiba-tiba baik? Ada benda yang lebih menghayalkan. <laughs> Macam Hey, eh, eh. hey. Kau tak payah nak tipu akulah kalau kau pilih dia sebab rupa. Tak payahlah, eh. Tak payah. Aku tengok daripada atas sampai bawah. Tak ada apa nak diceritakan. Wah, di sini enggak ada ini, cuy. Enggak eh. ada penonton. Oh, 2020. Oh, ya, pada waktu itu memang enggak ada penonton, cuy. PKP, kan? Kau suka dia atas Tapi atas. ini je Kayaknya bukan sih Afi, Ini Afifa tu Tapi kok ketawanya beda sih Tapi judul video ini Afifa gitu ya. Apa bagi tahu Tell me <laughs> Kalau kau nak ini aku Kau respect sikit rambut aku eh <laughs> Eh Bang <laughs> Kalau kita kat dalam penjara tu macam-macam jangan jatuh sabun lah apa lah. Eh, tak ada. Saya sabun jatuh saya tak kutip. Ha, jangan kutip. Saya tak kutip sabun. Kau jangan. Jika tolong Pak Wahab. Ha. Eh kenapa tu? Saya lama tak tengok perempuan kan. <laughs> ya lama saya. Oh ini ini Afifa, Ini Afifa kali cuy. Yang tadi tu bukan ya. <laughs> tapi sama-sama mudah terhibur. Ya ada benda ini, ini Afifah ini. ni tapi kita cerita kat tempat lain lah. Eh. Cerita kat mana? <laughs> Saya pun dah lama tak tengok perempuan ni betul Tu nak cerita kat mana ni Betul-betul ni saya memang Ya ini ni Afifah <laughs> Tak sangka kan rambut kita kering sama <laughs> Naiklah dulu tu Kalau rasa Kalau rasa nak borak naik dulu Oh kok eh kok eh Nasib duduk macam ni je Tapi bahayalah Kalau saya kat bawah View View <laughs> tu saya rasa saya Bahaya janganlah dah turun tu sebab kalau saya kat bawah view saya tu saya untung seorang. <laughs> Bukannya apa? Di sana saya untung seorang. Cara dia tertawa. Tertawa dia tu beda cuy. Pulang kat awak. <coughs> saya takkan berhenti untuk mencintai awak Asik terus terang. Asik ha? sekali. Falik tak boleh. Awak pegang eh. Tolong. Saya minta tolong. Memang <laughs> merah. Lah. kalau boleh awak titikkan barang dua titik. <laughs> Ambil balik. Awak bayar, awak nak minta saya untuk menari. <laughs> Ah, ah, itu, itu tujuan awak. Awak ingat boleh tengok free? Tak payah, balik. Ha? Tunggu cik, kulit balik judulnya cik. Oh, ini Ramona. Ramona Zamzam ya. Waduh, gua enggak baca baik-baik judulnya cik. Waduh, bayang. Lata kan? Mungkin lata ini. Tanah rumah tu dah ya, ya, ya, dipajak. Ya, dipajak. Duitnya pergi mana? Dekat Rahim. Tapi Rahim tak bersyukur. Bukan Rahim. Eh. Bukan Rahim. Habis tu? Nama dia Fahmi. Fahmi ya? Fahmi Rahim. <laughs> Fahmi Rahim. Selamatkan ni. Woi, ini kena selamatkan ni. Weh, ini kalau macam ni. Ah. Oh, tak payah seram. Takut je nak ah putus. <laughs> oh, ya ah, saya balik ni pun stok saya dah putus. Jadi saya nak cari seumpama tepung macam tu. Rumah ni ada nanai. Ah, siapa tu? Uh, ah. okay. Eh, sini, sini, saya sini. Eh, apa ni? Siapa ni? Pak Wahab, macam gini. Pak oh, Wahab. tak jawab tu. Orang tanya siapa. Ini, ini, Tanah ni nak ambil kan? Fuad lah yang menjelaskan uh, baki gitu. Yeah, yeah. Terima kasih. Kenapa Terima awak ketawa? Terima kasih. Tipu. Ini nak main-main dua haram lagi dah. Saya cukup lah dengan apa yang berlaku sekarang ni. Itu dua haram pula. Kadang-kadang saya macam buat meniaga online. Yeah, yeah. Oh. Si Odi, tapi saya Si COD daripada penjara ke penjara macam tu. Oh, yeah. Saya buat macam gitu. <coughs> Ah, kalau tak sedar hati, baik kita ke segmen seterusnya. Hmm. Ah, kita dah overrun kan? Ah, <laughs> Mudah itu lepas battle. Tenang ya. Terkejut dalam gelap-gelap kita borak, kita pas kat segmen kita. Aku tak... Abang, abang yang lagi. Oh, buat. Gila. Bila? orang yang pernah terbitkan rasa sayang pada aku. Eh. Balik tapi. Biar. Okey tak pecah. Tak ha. cukup juga. Senangnya mati. Dek. Kau pergi naya. Aku ingatkan rumah kosong. Kau dah mati mana boleh tahu. Ayah. Oke cuy, aduh sampai berair mata gue cuy ya <laughs> ngakak lihat ini. Bukan bukan ini cuy, bukan saya uh, banyak ngakak melihat lawakan dari sepatu cuy, tapi saya ngakak mendengar uh, wan apa namanya eh, si perempuan ini gelak gitu cuy ya. Siapa sih namanya tadi cuy? Ada dua tadi kan? Eh siapa nih? Ramona dengan Aviva ya Ramona dengan Aviva yang video yang video pertama itu uh, real uh, sepenuhnya Aviva yang bintang tamu di situ uh, eh, Aviva yang bintang tamu di situ cuy dan yang kedua video yang kedua itu memang dia di sini berdua cuy ya <laughs> nggak tahu kenapa tiba-tiba diundang dua-duanya cuy yang gampang tertawa gitu ya dan cara tertawa mereka <laughs> apa uh, Ram Ramona ini cara tertawanya lebih lebih apa ya jantan <laughs> gini kalau apa <clears throat> kalau Afifa lebih ini tertawanya cuy lebih ya apa ya istilahnya ini uh, <laughs> lebih rapi <laughs> lebih rapi cuy ya intinya seperti itu cuy saya nggak sepenuhnya ngakak karena lawakan sepatu cuy atau lawakan dari apa sepatu